guys meet my first client <laughs> we are going to do what wash the hair we are going to wash the hair yep here we go It's getting hot colleen <laughs> you're not feeling it huh where no which way <laughs> we put the shampoo I saw this hair of yours, eh? Abasaluni bag. It's too for charging too much money. So how much are you going to pay me, madam, here? Kiss! Uh <laughs> ah! how ah, will I eat a kiss, huh? <laughs> madam. You know... I <laughs> feel good. Really? yes. Yes, I mean, you're going to add more money. all right now guys we're done with the washing we are going to put treatment yay yay <laughs> you're the client i want them to see that i'm having a beautiful client today guys we are putting um treatment yeah show the hair okay so come treatment Mm, how are you feeling? Mm. Starts breaking speed. How is that? That's alright. Oh, yeah, it's better, huh? Okay, guys. Now we are washing the. We are removing the what? Treatment. The treatment. Help yourself, Mama. Yeah. You're doing good. Oh. Yeah. All right. Now we are putting conditioner. <clears throat> gonna be crying, huh? <laughs> you want milk? Yeah. You've had enough? Yeah. Okay? Okay? Good customer. <laughs> this is um, the second last step, like cleaning, uh, washing the conditioner out. Yeah, and then we're going to blow dry it all right now guys we are about drying our hair this is the first one the uh-huh <laughs> so guys this is our final stage in nechoromanya video. enviri take almost four <laughs> hours not to enviri <laughs> ah, Pauline. Mm -mm. aye muna iwa busungu ngo oyina bungi idonsanirire kwemvira idange nenda kujya mu kinabi mu shawa nabe kwemvira idange nsige mu ebizigo nsanirire bulungi aye yida oba omukozi wange onyambe kukola bino kuba ndikubona mm, iwe olina ebizibu bingi ino you know? njire ku page yona alingirira dp yona akoba eh, aye munayi woli nebizibu bingi ekifaananyi ekiri ku dp yo kiyo <laughs> obuzibu buliwo olusogalalo nenge nabogera olusogaloka obuzibu bwali nekifaana dp yo yonka yonka eraga you know oh goodness <laughs> you know <laughs> you know what we always choose the perfect pictures we put on our dps but if your dp looks problem eh munaiwo iwo ine inaku ninji nze gwali kuwano nze sirina bizibu mukama katonda owange yantonda yakoba nti aye mwana wange oboniye boniye ino ngaoli muto oli buti okuze ebizibu wa <laughs> goodness i want to speak lusoga throughout nze gwoliko wano nze tidi nnaku ya renti tidi nnaku ya masanalaze tidi nnaku mwana akira mwana alina okujja ku isomero akina nalwaire nenda eddagala lyakumira akina wat muna nze tidi tiri mu kilasizo yiwe wajja kupeji yange wawandika wa ekigambo bwekyo kyekigambo ekinene ekigambo ekitayisika mukamu ekyo ekigambo ekisemba yekyo tidi nakukisoma ekigambo ekisemba yekiri goodness aye muna tikukubye tiibye musaadawo mm? tiibye mukazi wo tikulemeseza kulya mmere tikulemeseza kulambaala obusungu obwijjagaed yoayira kupeedi yange wawandika kwagagamba aganene aga agasembayo muna ah, iwe gudumbuluyiwe hmm? gubone gudumbuguyiwe mm? wena wena oyirire linaku pray to god pray to god akusaasira kujje mu bizibu byolina aye nze gwoli ku nze mukama katonda yantonda ya amani erinaku yange era angabirira just look at me and you we are not in the same position of life you know kuba nze katonda gwensinza andabirira munanze i cannot come to your page and i post such abusive words That's why my God is good and is always pro pro providing. But if you're having such a heart of abusing, God will not provide to you. Sorry, yeah. ye bannange nga ndi cute nnyo buli kaseera filter. kafilta kapya ba just ndi cute nnyo <laughs> anyway same. nziza kwogera ku nsonga yanakankaka okuba nga yakutteko bona agenda ewa edubai eh, ndabye ankunda apostinze mm, live ye nga yabaddeko live awo nga tubulira embeera y'obudde nga bwe yagisanze biki biki biki naye kyensanze mu comment section manyi kati ebintu ebimu mbiraba nebinnuma ku mutima kubanga yembeera yemu nze gye nayitemu kati wendaba abaana abato abo ba tiktokers ngaabo abali okuvaayo obuvi naye nabo nga bali kuyitira mu mbeeraffe gye twayitiramu okufuuka tetuli wano ku tiktok kinnuma nnyo abantu bajja ne bakuvuma ne bakuteeka wansi ne beerabira nti nabo balina history waabwe omwana yavuddeyo n'abagamba nti nno banange embeera y'obudde nonsanze ennyogoga ate nga mulijo mugamba dubayi eki eyokya ekyo kyeyasanzeeyo era kyali kubannyonnyola kuba yatuukidde muki mu winta kati mwabali mu comment section abali kumugamba mbu nno ate bw'olijja europe eh? europe bw'aliba atuuse okujjayo ajja kujja e europe buli kimu kirina time buli kimu kirina time mwabasinga okuba followinga ate mwabasinga okubazza wansi buli kimu kirina time kulwaki bannammwe muba buli kaseera muba mwagala kubassa bussi wansi jozi jozi nalaba akasajja wano akasinga okutuvuma akasinga okutuusa wansi ako akagamba mbonokekakulira bakadaama naye ebifaananyibyako ebitrendinga wano bitrending wano ku tiktok nga kali nga konna kabulidde mu buwunga hmm? nalowoozanga akasajja ako obako at least ko gye nvuddewako mulungi naye munnange nako kalina history omubi naye ne kajja wano ku tiktok ne kayimirira ku baana ne kabavuma azifu ko kava mu bbanga kava mu bulamu bulungi kali kaana kabagagga kumbe nako kakeeyiya bweyiya ate ne kajja kuffe katonda baali kusitula obusituzi ate nagezako kolaki okukussa wansi wewagendaweee e omwana wagenda edubaayi nekatandika ne e adubaayi yeetunda tena kyasobola kubeera omwana wajja europe e europe amaalo mangi tasobola kubeera europe era abalimba nobwebuuza kati gwe oliwa ye wavaawo okuba ekyo kyoli kulwaki temwagaliza hm? kulwaki temwagaliza bannange kati mwana batandise dde okumubuuza ate dubaayi wagenze kukolayo ki simanya biki biki biki biki biki biki mwe mutuule mulabe ndabamu abafollowing omanyi kino ekintu nkyogerako eh? kubanga comments zinnuma ezo zendabanga abaana abaana balina empisembi abaana ebababeera eh, ba bringing a something bad always always always mbu bwolijja europe era bwalijja europe nasanga nga tuli mu sama nabagamba banange europe eyo kyatenyegoga era kyekyo kyajja okubaamu like thats the condition gyagenda okusanga wano mulekerawo okusaba nammwe wansi buli omu alina time ye everyone has his all her own time to achieve to succeed to ebyapa tubikwatira mungalo babebi temufa temufa bambi temufa bulijjo mbagamba wano mukozese muna as your promo code ng'olwekyo sitalinze kuwa next bet muwangule sente bakazi mulekera abagendera abasajja obakozesa olwokubanga mwagala amasimu bay engato engoye ez'ebbeeyi sente mugende ku onexbet muregisteringe semuna the promo codes ofune ebirabo bya valentine now let me open my baby on account of one two three diary eyaleka tiktok yebale kubanga egenda kutuyambaku okurizinga ebizibu ebyali bituluma edda naye nga tolina weobyogerera mu mazima amatuufu ensonga ya airport ekisooka airport ya uganda entebe nkyafu nkyafu newebuuza enguzi gye mulya mugiteekawa mukkusa mbuto zammwe eh? ova mu nsi endala kesi bajja bagikuyisizaawo olinga mugagga landiroodi <laughs> otuuka e uganda n'omanya nti kati e nkomyewo ewaka kesi gwogyenonerayo wali eri wezetoloolera n'olyoka ogiyuliza awo weyulikira tewali nomu asobola nakusitulira ku keesi ovudde eno nga bakusitulira eyitawo buyisi otuuka wali gwalina ogyesitulira eriko obubu ayapooti otukako airport ngaobubu bukuyitako buyisi obuti woba oyogera nga oyo oyo yasamirira wekanga obumize bwonna eh, ovaawo olwadde omusujja buli kimu nga ebirwadde bikujjudde kiri ku airport airport ntono bwet its very small but they cannot even maintain it they cannot ensi zirina airport eva kuno nakuli not even one otuka mu nsi nga buli city erina airport atenga buli airport elimu airport za mwenga mukaga 10 naye akamu akatini kati tebasobola kamentaininga kekajudde nguzi otuka wali okupima kirozi okupima obupimi kirozi oina kusoka kusasula okupima kirozi kale imagine okupima obupimi kiros bakuyane bakupimire ku kiros zolina meka you have to first pay omusajja kugamba olinamu meka olinamu efite simanya olinamu omutwalo olinamu ebiri oba olinamu ebiri jangu otekeko wano i mean why ebyo ebintu biba byabwerere biba byakukisaawe biba byabantu kwetaasa kweyamba kulwaki muba mubisasuza abantu immigration wali waze bunyo wakuyita nga teweekaza bulungi tosobola kuyitawo nze omusajja namugamba mukwano im not going anywhere olabika leero wasanze mulala im not going anywhere oŋambye ŋenda kukola fine ŋenda kukola naye esiraade kikumi sente zonna zibaliddemu kugoba mu bino ebintu visa dakufuna tiketi najye ŋenda kusula eh? kati oyagala ngende esente nzigyewo nze oyagala okuwa mpitewo wano olowooza nzirina i don't have any man i can even give you my baga nokikebera i'm not going back home ngenda naawe ewuwo kati wenayitawo nenebuuza ha mukwano wange oba yagenda kuyitawo atya yangamba ye tebamuwa buzibu oba lwakuba linnya nti yali munyankole bannanga banyankole amsorry to mention naye ye munnaye bamuyisawo bulungi naye ngaolinnaga wasimanyanga biki biki badiya mulimu ti abakyawe abali mulaavu abaagalwa ab'emikwano neŋŋanda abasenga bakojja kansuubire mukama akyakuuma nga sinagenda wala kansoke ntuuse okusasirira kwange eri tikitoka munaffe omu keri muzi mukwano mukama akugumye olw'okufiirwako mutabani wo ebbujje omwoyo gw'omugenzi omukama aguwummuze mirembe mukama akusaasire awamu ne famire y'omukwano akugumye omuto yona gy'alaze abeere mu mirembe kakati ekindeese olwaleero mumanyi mwana mulenzi gwe bayita kerekere omusanyuso w'abangi agambye atya kati ngena bisomanga bwe biri wano mbibawe na mwe mubimanye agambye nti doors open enzigi nezeggula esaawa meka 5 pm ta 5 pm 1m ezoreggulo extra touch presents e eh, fandekirikire bulijjo olimuba extra touch eh, nga olina sente hmm? presents laugh and roll hmm. la fanro chitegeza okuseka noseka noseka ne weerolinga wansi nga wenna oweddeyo nga egirolo wili afandekerekere afandekerekere mumanyi kuva uganda nga yakutte ku mike mukwano takuleka kyekimu kakati mujje mumuwagire ngaennaku z'omwezi mmeka ngaennaku z'omwezi januari abiri mu munaana leero mmeka lero kumi na nnya wasigadde nakumeka he yanguwa kubanga yagambye nti alebad abula omwana ono necomedi mbu alebad enyonyi e, ekinyonyi e, ekisooka ogenda kusasula paundi zo abo abiri kakati ate entrance nga goze ku saawa ze eza bulijjo ogenda kusasula paundi zo abiri mu ttaano ate kati mwe bavip bananyini zo bananyini mane ogenda kusasula paundi zo asatu ah, begin a better one begin a better one cool what some store kagamba kwa luzungu ukumanya luzungu lukayo kitabo kigudde what a some store ah abali mu london mumanyi yo mutegeddeyo wabula abatoyina sent Kenyo jansi nige go and register ku 1xbet Oko the same one the promo code Oso olo kufuna sente Ulume kusubwa chivulu cha mwana Chimaze Chimaze Hey guys! <laughs> Valentine is coming. Where's your boyfriend? Why are you sitting alone? Lonely boo! Hey, wasaji balina abasajja batuyemudde ebyapa mu ngalo. Ebyapa tubikwatira tila mungalo. iPhone 14. iPhone 14, 14. Hey! Mboyo mwana nyiza. mbulirayo ebintu bibiri ebikunyiiza ku nze byoyagala nkyuse nkusanyuse nja kukyusa bwomala okubimbulira ebyo ebintu ombulire oba ndya wammwe laba omuyaayo guno rubish omutima gwange amenyekako before so si kipya era gujja kuddawo naye ku saawa eno abasajja muneesonyiwe nsooke musigale mabega myayummwe naye waayi abazungu bano mm. bakuzuulamu ki ekyo ekyenjawulo bannaake tomanyi mbunakyokala yange ndi muddugavu mm. ate the black the belly kitegeeza <laughs> the black the belly sikamanyikalava ku internet nga bakazi abaddugavu bakewaniramu naye munnange the black the belly, the belly. Mm. but the sunshine mm. can help you to see mm. olwo nga bategeeza ki